Привет всем-всем-всем! С вами канал Бантрон И я, Ася Анастасия. И я, Лёля Май. И пока мы были на пляже, солнце уже подсело. И мы решили снять видео. Вот Abus челлендж. Да. Я почти клоун. Вот. И вот такие у нас пальмочки. Мы, мы, да. Э, мы на острове. На острове. <laughs> выбирать какие-то разные картинки в фотобусе, и будем вам показывать их. Пока мы выбирали, мы решили съездить в Париж. Вот, мы тут сидим такие, нас камера снимает размазана, потому что камера... Да, потому что Париж не ловит связь, конечно, с нашей да. камерой. А, а вот люди, мы вам сейчас покажем людей. Вон, видите, они ходят. Вот, Значит, видите? Париж настоящий, да. Вот, они ходят. <laughs> А вот... И мы тут, короче, приехали домой, да. И вот снимали да, мы такие глазастые. Да. У меня сверкает. И а сейчас мы продолжим какой-то другой. Ну вот мы переехали в новый дом. Здесь одна дверь и две кровати. Я раздвоилась. И я, Алена, ой, превратилась в меня.